Ciao a tutti ragazzi, per un nuovo video attualità questa mattina ero su Instagram e ho trovato questa foto di eh, Jessica Nigri vestita più o meno eh, da questo personaggio di Super Mario che io non avevo assolutamente mai visto e se mi seguite da un po' sapete che io sono un grande fan di Super Mario ho vissuto io sotto una roccia perché poi ho cercato questo personaggio che si chiamava Bowsette e ho scoperto che è pieno internet di questo personaggio di questa sembra Peach ma versione eh, sadomaso tipo non lo so ditemi se sembra solo a me o se anche a voi cosa sarà? sarà un personaggio ufficiale nella Nintendo? allora sono andato un po' a investigare e ho scoperto che questo personaggio personaggio è nato in seguito a un trailer che ha rilasciato la Nintendo proprio un paio di giorni fa in cui si vedeva Toadette, l'amichetta di Todd però quando doveva mangiare il fungo il suo fungo era un po' particolare perché era questo fungo corona corona fungo e quando se lo mangia si trasforma nella principessa Peach cioè una specie di fusione tra la principessa Peach e Todette e questo ha aperto un botto di domande sui fan perché dicono ma allora Peach è l'evoluzione di Todette stile Pokémon oppure se questa corona la metto su altri personaggi si trasformano anche loro nella principessa Peach un sacco di domande a cui un utente di Twitter ha dato una risposta con questo comics che mi ha fatto morire dal ridere in cui si vede la solita figa di legno di Peach che rifiuta Mario e Bowser questi due che piangono poi a Bowser genialata si mette mette la corona si trasforma nella versione S&M della principessa Peach e poi vivono tutti felici e contenti e da quel comics in poi praticamente tutti giù a fare la loro versione della principessa Peach in tutte le salse c'è anche questa qua divertentissima che si vede Ash che prende la corona fungo la mette sul suo Pikachu e la trasforma in Lamu che mi hanno fatto morire dal ridere C'era un altro che ha fatto delle domande anche legittime tipo ma secondo me se Bowser realmente si mettesse quella corona Peach risulterebbe un pochino più muscolosa è una versione un pochino più tondetta di Peach secondo lui Vabbè un'altra domanda che è sorta è ma secondo voi la Nintendo la metterà nei personaggi ufficiali visto che c'è stato tutto questo buzz intorno a questa principessa? Secondo me non la metterà mai nella versione Jessica Nigri perché è un personaggio così sexy sexy nel franchise di Super Mario proprio non ce lo vedo Noi ci vediamo al prossimo video che esce dopo domani alle 10 di mattina Vi aspetto che sarà lo speciale 25.000 iscritti quindi sarà un video epico E vi lascio però con un'ultima domanda prima di chiudere questo video che è Ma se Peach indossasse la fungo corona che cosa accadrebbe? Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E eh, se vi va seguitelo anche su Instagram, posto un sacco di cose interessanti.